не мақсатпен келдіңіз астана қаласына мен бөртебай шымкентбай шымкент қаласынанмын мен бұл осы атажұрт партиясын қолдап келдім себебі мен өзім осы жұрт партиясында бастамашыл тобындамын негізі мен бұл партияны қолдайтын себебім біздің елде мына елімізде бірнеше партия бар қазір мына парламентте басқа да мен халықты қолдап жатқанын жақсы көріп тұрған жоқпын ешқандай халықтың бір жағдайына мәселенге қарап тұрсаңыз мынау өткен жаңағы мынау қаңтар қырғынында болғанда қазақтардың құқығын қорғамады ешкім қорғайтын партия көрген жоқпын керісінше жаңағы біздің ә, сол шыққан бейбіт шыққан шеруге шыққан азаматтарды жаңағы террорист қылып шығарды өліп қалғанын қазып жердің бетіне шығарып жаңа қайтадан жаңағы көміп дейтін шығарды ал енді қараңыз мен бұл қорған себебім бұл атажұрт партиясы осы елімізде жаңағы осындай жаңағы құқық бұзушылық осындай жаңағы еліміздегі қымбатшылық елімізде болып жатқан мынау санкция жаңағы не экспация дейді ғой экспация қытайдың экспансиясына жаңағы қарсы соған бәріне қарсы тұрады жол партиясы ол да деп олар да жаңағы он жылға дейін жүре беруге рұқсат алды мәселенкей ал енді қарасаңыз біздің елімізде жаңағы кім көрінгеннен кіріп кететін жер болып кетті а дүние жүзінде бір мемлекетте жаңағы визасыз кіргізбейді ал біздің еліміз как жаңағы кімге қаласа келеді қаласа кетеді мейлі туризммен келсін олардың өзі жаңағыдай визамен түсінесіз ба олар жаңағы бізде енді мынау қытайлар жаңағы айттым ғой ақыр заман болса қытай қаптайды деп біз қытайды қаптатпауымыз керек мынау елімізде өзіміздің жаңағы мынау еліміздегі азаматтарға жұмыс орындарын ашып баяғы совет үкіметінен қалған жаңағы завод фабрика жаңағы колхоз құрылды барлығын түк қалдырмады енді қарап тұрсаңыз қазір халық тек қана қалаға шоғырланып жатыр а бірақ қалада жұмыс жоқ ал мына ауыл шаруашылығы деген бітті қарасаңыз ауыл шаруашылығында жаңағы мына егіс егу оларды қолдау олардың жаңағы шығарған өнімдерін жаңағы сатысып жаңағы үкімет жаңағы жағдай жасау ондай атымен құрылған дәл қазіргі кезде сондықтан біздің елімізде мынау қазір мынау тұғыршылық орындау керек оның бәрін орнататын келешекте осы парламентке осы жұрт келіп сондай жаңағы елдің халықтың жағдайын ойлайтын жаңағы бір керемет бір осы партия болады деп ойлаймын сондықтан да мен бұл партияны өте қатты қолдаймын өзім осыған атсалысамын ә, э, шамамның келгенше қаншама осы елдегі азаматтарды осы партияға тіркелуге шақырамын қалай ойлайсыз э, халық қолдай ма атажұрт партиясын неге қолдамайды неше пайыз қолдайды мысалы мен неше пайыз екенін айта алмаймын мен құдай емеспін ғой енді ол адамдардың барлығы мәселен мен елу процент қолдаса да бізге сол жетерлік елу елу процент қолдаса да мысалы осы біз үлкен бір жаңағы мықты партия бола аламыз деп ойлаймын енді тіркелуге тіркетуге қанша не үміт бар ма тіркеліп жатыр қазіргі кезде қаншама қазақстан жаңағы қалалардың барлық жерінде азаматтар жаңағы өздерінің жаңағы осы тіркелетінін айтып жаңағы өздері жерде жаңағы бастамашыл топтарын барлығы ол енді жаңағы көтеріліс жасап не болмаса жаңағы бүлдіріп бірдеңе жаңағы жағдайда емес бізге жаңағы мәдениетті түрде мынау қазіргі қоғамда жаңағы осындай дүрбелең жасамай кәдімгі сауатты түрде заңмен осы жерде бәрі заң заңмен заңмен жасалып жатырсыз ғой иә заңмен кәдімгі заңмен ешқандай заңнан артық ештеңе болмайды заңнан артық ештеңе болмайды бірақ сол заңның өзін бұрмалап биліктің өзі бұрмалап халыққа қарсы істеп отыр ол заңның барлығы оның бәрі көріп отырмыз керек емес заңдарды шығарып жатыр мәселен мынау өзіңіз көріп тұрсыз жаңағы визасыз кіру деген ол қандай заң ол біздің елге керек па сол маған керек емес мен керек емес жеп жатқан нанның жартысын бөліп бергім келмейді қытайларға мәселен өзімізде де істейтін жаңағы еңбекқор жігіттер мәселен азаматтар жетерлік елімізде ал қаншама қазір мына базарда отырған азаматтар тек қана жаңағы сол саудасы болмаса аш қалады бір күн шықпаса сондықтан бізге қазір тұрғылықты жаңағы жұмыс орындары ашылса халық жұмыс істесе табыстары көбірек болса мынау ал ең табысы көп дүниежүзі бойынша мұнайшылар мұнайшылар он мың доллардан айлық алады шетелдерде ал бізде қанша алады жүз елу екі жүз ары кетсе үш жүз алады ол қалай күн көреді олар азаматтар иә иә өзіңіз де өткенде көрдіңіздер мына мұнайшылар мұнайшылар жаңаөзен жаңаөзеннен жаңаөзен мұнайшылар жаңа келді сол не үшін келді олар жұмыссыз қалды тендерді жаңағы өткізіп мынау істеп жатқан тендер ұтылып екінші басқа біреу ұтып кетті ал оларға кіру үшін қаншама тағы да жаңағы пара беру керек шығар может басқа қылу керек шығар ал оның бәрі қалтасы көтермейді ғой ел әрине сондықтан жаңағы мынау келіп осында жаңағы айқай шығарып жатқанда сол айқай емес ол жаңағы талап қылып жатқан ал оны жаңағы біздің мемлекеттегі жаңағы билік басында отырғандар как жаңағы террорист сияқты ұстап алып қолдайып қайырып қамап тоқтап апарып қамап жатыр и жаңағы солай пойызбен кейін қарай жіберіп те жатыр өздеріңіз көрдіңіздер ғой мынау айдың ашығында жаңағы мынау елде жаңағы жарылыстар болып жатыр мәселен қарасаңыз көрдіңіздер оның барлығы неліктен оның барлығы немқұрайлы қаралықтан мына билік басында отырғандардың барлығы сол солардың тірлігі негізінен а егер бізде барлығы жақсы болып халық жақсы өмір сүріп жатса мына өкіметке де жаңағы мынау дейді салық салық жағы да жақсы көп түсетін еді ал бұлар қазір алады да біздің жаңағы мынау қызғалдақ терсең жаңағы штраф дейді иә саңырауқұлақ терсең штраф штраф дейді а енді саңырауқұлақ шығарып қойды қайдағы жоқ иә қайдағы саңырауқұлақ <laughs> ол өзінің еңбегімен теретін нәрсе жылына бір ақ рет шығатын мәселен иә соны витамин ол бір жегу керек әр адамға ол да керек организмге керек витамин мәселен халықтан ақша алудың амалы ойлап тауып отыр да халықтан иә. ақша алу неше түрлі жаңа осындай халыққа қарсы жаңа осындай амалдарды биліктегілер ойлап шығарып мынау қазіргі жаңадан келген мынау парламентке келген депутаттар керек болса депутат болғанша уәдені үйіп төкті а келді де өзгеріп шыға келді көрдіңіздер ғой ә, халықтың бәрі көріп отыр халық ақымақ емес халық бәрі халықтан данышпан халықтан дана ешкім жоқ халық оянды ғой қазір ә, халық жаңағы сұраса хан түйесін сойған дейді қан ал енді халық қаламаса не болады халық қаламаса билік кету керек бізге солай керек өйткені мына біздің халықтың жағдайы күннен күнге төмендеп барады енді астындағы креслосын оңайлықпен бере қоймайды ғой әңгіме оның креслосында емес әңгіме иә. біздің халықтың жағдайында халықты әрине жағдайында ғой бірақ иә. байлық байлық ол, мансапқорлық дейді ол мансапқорлық ол жеке басының мансапқорлығы ғой ол бізге ол ондай жаңағы мансапқорлар бізге керек емес бізге мына елді қолдайтын азаматтар керек елдік үшін жаңағы 24 сағат жұмыс істейтін азаматтар керек мәселен әрине көрдіңіз ба ал олар келеді да ұйықтап отырады парламентте мәселен кейін заң шығарса қол қоя салады ойланбайды да даже ал ол деген сөз біздің мына еліміздің күннен күнге төмен кетіп жатқан жағдайы солай осы айтарым қазірге жақсы атажұрт партиясы тіркелсін сіздерге сәттілік жеңіс тілейміз аумин менің аты жөнім әсен нұрсанұлы астанадағы келудегі мақсат мен қазір павлодар облысынан келіп тұрмын Ата жұрт партиясын тіркетуге алып келген ата жұрт партиясының бір мүшесі ретінде келіп тұрмын соған тіркеуге беріп тұрмыз қазір енді соның күтімін шығатын несін күтіп отырмыз жаулығын күтіп отырсыз. ғой күтіп отырмыз енді сағат шығады енді үміт бар ма Ә, үміт бұйырса бар үміт болса да болмаса да бірақ та бұл ата жұрттың тіркелмеген кезінде деп осы әдеттегі партия деп жарияламай тұрып одан да ата жұрт ұйымы болып тұрып бұлардың істеп жатқан ісі әрқандай кезде сөзбен емес іспен дәлелдеп қойған көп нәрсені әлде де дәлелдеп жүр қай жерде зорлық болады қандай істер болады оның барлығына бірден біз араласуға дайынбыз өйткені біз оны сауатты түрде жоғарғы деңгейге көтеріп алып шыға аламыз мына жұрттың жетекшілердің арқасында негізіндегі бұл анау америкада отырған қазіргі Сержан біләшұлының арқасында әлемге де алып шығуымызға дүние жүзіне де таныстырып алып шығуымызға болады қандай істер болса да сондықтан енді мұны тіркей ма тіркемей ма ол екінші мәселе тіркемесе де біз сол партия болып міне қадам бастық бұл бүткіл халықтың партиясы ә, осы қазақтың ә, шетте болсын іште болсын әрқандай қазақтың осы қазақстан мемлекетіне нық ә, қадам басатын және де қазақстанның мемлекетінің өмірге келешек ұрпаққа алаңсыз қалдыратын партия деп ойлаймыз өйткені бұл әрқашанда әділеттікті жақтап қараға қарсы аққа жақ болатын адамдардан әдеттегі қарапайым адамдардан құралған партия негізінде бұған істеп жатқан жетекшілердің бәрі сауатты түрде өте жоғары деңгейде түрде жұмыс жасайды біз халықты алаңға кел митингке деп шақырмаймыз біз сауатты түрде жұмыс жасаймыз әрқашан бұл партияны неше рет э, әкелдіңіздер тіркелуге тіркетуге неше рет келдіңіздер осы бірінші рет бірінші рет бірінші рет енді қалай ойлайсыз басқа партиялар бірнеше рет келді тіркелген жоқ бірақ ал бұл аты жүз партияға қанша пайыз бар қанша үмітіңіз тіркелді деп ойлайсыз ба қалай тіркеледі халық қолдаса тіркеледі халыққа байланысты бұда тіркелмесе де жаңағы халық қолдаса тіркеледі бірақ халық де қолдайды өйткені тіркелсін тіркелмесін бәрібір жұмысын ары қарай жүргізе береді сауатты түрде деңгейде партия болып тіркес, тіркелмесін бұл жұрт партиясы болып ары қарай жұмысын одан арман жандандыра түседі жұрт партиясының мақсаты қандай жалпы ата партия, партиясының мақсаты негізінде осы қазақстанның мемлекетінің қондыру қазақ тілін болып жатқан мына шетелден кіріп жатқан тауарлар бар ғой өзімізде ешқандай өндіріс жоқ барлығын қамтиды негізі сіздің көкеңізде қандай сұрақ жүр соның бәрі қамтылған енді тіркеліп алғаннан кейін халықтың мұң мұқтажын жеткізеді деп ойлайсыз ба билікке міндетті түрде міндетті түрде жақсы жақсы Мен шаяхметов Қазбек, Семей, Абай облысы өңірінің ата жұрт партиясының өкілімін бұл жерде енді халық бар ғой жалпы ата жұрт партиясын анықтап білу керек ол мысалға жұрт еріктілері деген бар жұрт ә, жастар деген бар сосын ата жұрт нағыз ата жұрт деген бар біз нағыз ата жұрт ұйым болып тіркелген жоқпыз әлі біз партияға бердік ал атажұрт еріктілері ә, жаңағындай ә, атажұрт жастары деген бұл кезіндегі атажұрттан бөлініп шыққан олар биліктің қолдауымен бөлініп кеткен оны халық білу керек біз енді қазір құратын мына партиямыз бұл атажұрт партиясы болады тек қана атажұрт партиясы болады енді бұл жерде жаңағындай нағыз атажұрт барлығын алып тастаймыз сондықтан енді халықты бізге өзіне қосылуға жаңа бізге қосылуға енді қалай десек енді бізде өндіріс орындары жоқ біріншіден халықты мына қымбатшылық қысып жатқан мына жанармайдың көтерілуі барлығы енді қалай десем халықты қалай ертесіздер соңдарыңыз халықты ерту сол бірінші біздің партияға тіркелу ғой біздің санымыздың барлығы жеткілікті бірақ та халық әлі ә, мына айтып жатырмын ғой бізді мүмкін құйтырқы әрекетпен жаңағы мемлекеттің жаңағы ұйымдар арқылы басқа бір жолдарға түсіру мүмкін сондықтан біз мына партияны тіркейтін болсақ біздің әрекетіміз бірінші қытай мәселесін визасыз қытайды кіргізуге қарсымыз ә, мына орыстардың кіріп жатқаны және біздің ана өтірік жасанды орыстың рубльін көтергені кезіндегі оның барлығы біздің экономикамызға қатты әсер етті енді қалай істейміз соның барлығына тоқтау жасаймыз жалпы енді бағдарламаларыңыз бағдарламаларымыздың барлығы енді ғана жасалып жатыр біз бірінші партияны тіркейміз бағдарламамызды әлі қалыптасқаннан кейін түгеліміз отырып оны жік жігімен барлығын келісіп жасаймыз ғой жақсы рахмет дұрыс жетістік тілейміз жеңіс тілейміз тіркелсін партияларыңыз иә бірақ тек шатаспасын халық жақсы саламатсыз ба енді біздің осы ата жұрт партиясы бүгін тіркеледі деп толық сенімдеміз неге өйткені осы біздің партия ғана халықтың жанашыры қамқоршысы болып жүр шет, шет жақтағы халқы қазақтардың да өзіміздің отанымызда қазақтардың да жағдайы жасайтын осы тек қана бір партия бұл ата атажұрт партиясы иә осы партия басында ұйым болған өздеріңіз білесіз иә и э, енді бүгіннен бастап осы тікелей заңды партия болып саналады енді біздің негізгі мақсатымыз осы қазақтың қазақ елінің иә, жағдайын жасау дүниежүзіндегі мәртебесін көтеру иә, одан кейін үлкен мемлекет ету иә, бай мемлекет құру жердің асты үстін байлығының бәрін жаңағы көбейту мал көбейту ауыл шаруашылығын көбейту ұлғайту халықтың бәрін жұмыспен жаңағы өте зор айлықпен қамтамасыз ету бұл осылай біздің қазақтың санын өсіреміз сан қазақтың білімін арттырамыз шетелде ең жақсы білім орындарын оқытамыз өзімізде сондай білім орындарын ашамыз одан кейін біздің тағы да мақсаттарымыз жаңағы мынау шетелмен қарым қатынасымыз әсіресе европамен иә америкамен жапониямен қарым қатынасымызды нығайту өркениетті дамыған елдер бізге болса бізге біз олардан сол сол ниетпенен осы партия құрылып отыр осындай халықтың қазақтың қамын ойлайтын партия біздің мемлекетке керек болып тұр бағдарламаларыңызда қазір бірінші кезекте халықтың жағдайы ғой иә халықтың жағдайы иә өте біздің бұрыннан біздің жеріміз өте кең болып е, сол жерде малды өте зор өсірген көп өсірген біздің қазақ ата бабамыз теріде терідей етте еттей жаңағы дүние жүзіне иә, жеткізіп отырған ең үлкен империя болған алтын орда болған қыпшақ империясы болған осындай жаңағы мемлекетіміз зор дәрежелетін бір кезде иә сол сол дәулетін де соны сол дәрежесін де қайтарғымыз келіп отыр иә, оны қамқор көрген халық осы иә өзіміздің қазақтар жеткіземіз дейміз билікке де дүниежүзіне де жеткіземіз деп отырмыз барлығын заңды түрде заңды осы бүгін міндетті түрде тіркелетініне сенімі мәселесін біздің мемлекет біздің тіліміз қазір сорлап бара тұр ғой иә, өте жақсы біздің мемлекет сияқты оны жаңа ақша бөліп бүйтіп э, иә қуалап әркімді сен оқы да оқы дегендей ондай э, статус біз иә, үлкен айлыққа отырамын десеңіз қазақ тілінде сөйлейміз қазақ тілінде жаза алатын боламыз қазақ тілінде оқисыз бірақ ұсыныс жасаймыз болды э, қазір мысалы шетелге кетемін английский оқимын деп ақша беріп жатыр иә біреулер орыс тілін оқимын деп барып мысалы баласын істеп жатыр ғой өздері жасап жатыр ғой өздері иә солай енді үлкен дәрежелі қызметке үлкен айлыққа иә өте әдемі жерлерде тұрғым келсе әдемі жерлерге қыдырғым келсе өте жақсы жерлерде оқығым келсе иә болашағым өніп өссін десең онда өзің үшін кел жұмысқа аламыз бірақ біл бәрін қазақ тілінде сөйле қазақ тілін оқы қызметке яғни қызметке қазақ тілді білу керек білу керек жұмысқа кіру үшін жазу керек оқу керек бәрін білу керек қазақша түбегейлі қазақша болады өте дұрыс иә тағы қандай сұрақ жақсы сіздерге сәттілік сіз айтарыңыз бар ма өте дұрыс сөздер қосып жіберіңіз пікіріңіз э, қазір міне осы уақытта қазір визасыз қытайдан кіргіземіз деп жатқанын кіргізіп жатқанды көріп жатырмыз астанада көріп жатырмыз соған э, түгел бәріміз қарсымыз қазақ болып э, ресейден де кіргізбесін оларда көп болсын шекарамыз жауып ешкімді кіргізбесін сол нүкте болмақ өте дұрыс барлық халық э, қарсы шығу керек сол э, шекараны бекітіп қоюға қатты бекітіп қою рахмет сіздерге жеңіс тілейміз партия тіркелсін рахмет Не бүгін біз ата атажұрт партиясын тіркеуге құжат тапсырдық құжатымызды қабылдап алып ішке түсіп кетті иә біз қазір күтіп тұрмыз енді мейлі нәтижесі қалай болғанда да біраз біз осы партия болу шешімімізді баяғыда қабылдап қойғанбыз өткен жылы біз соңына дейін тіркелуге немесе осы партия болып партияның жұмысын істеуге мен тіркелмеген жағдайда соңына дейін күресеміз себебі біздің халық халықтың қамын бір партияға мұқтаж бізде ондай партия жоқ екен оның білініп қалғаны қаңтарда қаншама адам қырылып қалды бейбіт шеруге шыққаны үшін бірақ сол кезде осы біздің азаматтарымызды неге кім қырғындады деп жоғары мінберден сұраған бірде бір партия болған жоқ бұл осы мәселе біздің елде халықтың қамын ойлайтын бір партия керек екені ә, мұқтаж екені соған мұқтаж екені белгілі болды сол кезде сондықтан біздің осы партия болып партия боламыз деп шешім қабылдауымызға негізгі түрткі болған осы осы мәселе сол үшін біз міне нақтылы қадам жасадық енді ары қарай осы жұмысымызды партия ретінде ары қарай жалғастырамыз қалай болған мына жақсы партияға жеңіс тілейміз жақсы партия тіркелсін рахмет